就是跟三 D 台湾台面构造一模一样。 <laughs> 好，我是中央大学的学生。呃，大家都应该有听过自己长辈说：“我吃的盐比你吃的米还要多。”所以，万一这些长辈们出错了，那该怎么办？所以这就是我今天的主题：长辈对了没？那我们怎么发觉长辈错了呢？第一，他的意见可能跟你有所不同，让你觉得怎么会这样？怎么不一样？那安呢？ 哎，这时候你心中感到怀疑，感到迟疑。哦，第二，哎，你的同伴开始支持你。哦，开始让让不再孤单、寂寞、单身，觉得冷，让你像你的话有人听、有人信，让你觉得你的话是可信的。然后第三，你询问其他长辈，他会拍拍你的肩，孩子，一起掉的。没错，这时候你觉得自己信心大增。嗯，我应该是对的。而那之前刚刚 长辈说的话，嗯，他可能有问题，不太对哦。然后最后，我们有专业的技术人员提供意见，或者是有确切证据出现，哇，哇，我的是确实确实感觉到我这是对的。那刚刚那个长辈，嗯，非常可能错了。好，那为什么长辈会错呢？第一个就是骄傲，台语叫做表白， <laughs> 他们可能过于骄傲，所以可能会有。 疏忽一些小细节，然后最后可能会做出一些自己没有做做错的错事。然后，第二就是那个现在资讯流量相当的大，也相当的快速。哦，就像你再怎么厉害，你也不可能一分钟写完三十张微积分考卷，一定会错，一定会错，所以一定会错。 <laughs> 然后第三就是老狗学不会新法系。哦，那个就像这样，你不会把一个咖啡。 放在一个光碟机上面，你要教长叫长辈相信或接受一些新的事情，有时候可能是非常困难的。而最后就是，长辈通常就是一个很位高权重，所以绝对权力、绝对腐败。呃，举个例子，台湾的某前元首就是一个非常好的错误例子。 好，那如果碰到这些骄傲或者是权力的长辈呢？我们可以学习像这个伟大甘地一样，他我们可以群聚起来做一个和平的小抗议，让他知道我们不会因为他的调掰，然后对他唯命是从。那对于那些那个被资讯洪流埋没的长辈呢？我们可以提供一些那那个专业人员的资讯作为证据，让他可以走出洪流，让他可以做出正确的好判断。 呃，接下来呢，如果是一些对新奇事物有有纳闷、怀疑的一些长辈，我们可以亲切的教导他，但是这可能要花很久的时间，所以对待他们可能要非常非常的很有耐心。 <laughs> 那接下来举个例子，如果长辈对你说，呃，非此不可，不能做营销，你大口，你大可。 劈头问 Facebook 为什么不能做行销，然后三字经结尾，嗯，非常有霸气。但是明天你不用，你就不用来上班了，所以我们可以改个方式，请教一下，为什么？为什这样就婉转许多，然后可以让你听得下去，让长辈觉得，嗯，嗯，放下身段，他好好跟你沟通。同样的，我们可以。 好，可以讨论一下吗？让他觉得，哦，你是真心诚意的来跟我讨论问题。那，那以上这两个就可以大大减低我们冒犯长辈的可能性。好，那如果你要提出意见，可以说我认为，就是不管为什么不能做行校等等等，提出你的好建议，让长辈觉得，哇，你是从重新从自己提出一个看法，让你让他可以好好了解你的想法，好好聆听你的意见。那。 最后，请教一下，我可以讨论一下。我认为，讨论完之后，嗯，谢谢是一个不可或缺的，这是一个基本的礼仪。然后，嗯，好，那个在谈论的过程中，可能是，嗯，非常的不容易，但是还是以整个问题为重，呃，不要过于情绪化。然后，双方当然就是要互相尊重，然后。 那个还是就是不要最后不要造成两败俱伤的后果。然后我的结论是，呃，长辈和我们都是一样的，都会很容易犯错。但是我们要以同理心来看待，我们要对待他们像家人、像朋友、呃、像恋人，但不用。好，就是来一起解决问题。好，以上是我演讲。如果有什么问题的话，可以来这个 email。谢谢大家。谢谢。